前段时间我们出了凝胶手套，很多朋友表示特别的喜欢，但是呢，也有少部分朋友给了我一些建议，我统一给你们讲解一下。我这个视频也会回答你一些比较常见的问题。普通那种缠手带，为什么各个品牌的都起球、都拉丝？ 其实很多老手根本就不在乎，但是呢，很多新手或者说有强迫症的朋友，这个视频你一定要看，解决你非常大的一个困惑和疑问。先说这个手套，凝胶手套，懒人专用，不用缠绑手那么麻烦了。但是呢，有一个问题，少部分朋友会提出来说，为什么这个地方会卡手？首先你先明白，懒人专用的东西呢，毕竟呢它的效果、贴合度和受力均匀的这种感觉，它肯定不如缠手带，一定不如。这个世界是一个守恒的，一切都是公平的。你想获得方便，那一定使用感、舒适度会差一些。 这说实话啊，我们老手其实都用凝胶缠手带，我们都不用凝胶手套。但是很多人拦也拦不住，一个月凝胶手套它就是能卖出六七百副，那凝胶缠手带一个月它就是能卖出两百副。大众市场给的一个选择，给的一个结论，它不是我能操控的。很多朋友他也说，你这个中指这个位置说有一卡扣，这个受力就特别难受。那你为什么不做成四指的？你看，其实我们样品我们做过四指的，那四指出现新的问题，就是每个手指之间的这个地儿呢，空间就变小了。每个人的手大小都不一样，你做多少个号码？ 都不一定能满足，而且这个地方呢，手指肚它就开始勒，又勒手指肚，又勒指缝。我再怎么加一个缠手带，这个凝胶手套呢，它中间这个地方实际都不是完美的，像缠手带那样贴合手掌，也可以受一部分力。但是如果不贴合的话，完全是指缝受力。这件事情其实是没有办法改变的，你知道吗？我也会在下一批呢，我尝试黑色，哎，我给你做一百多个。 这个四指的，我让你感受感受嘛，你不提出这个建议，咱们看看你到底觉得哪个好。其实市面上这么多品牌，有的品牌呢，可能稍微做的便宜点啊，它是把这凝胶替换成发泡胶了，这效果舒适度明显差很多。但是，一旦各种大牌去做这个凝胶手套，其实大家都差不多，卡手这件事儿始终很难解决。要么就给你做成健身手套那样，你觉得颜值上你能舒服吗？你而且整个这个感觉就没有这种舒适度啊，就是有弹力的感觉，你可能你也不喜欢，对吧？还有一个问题，魔术贴你用的时候老去粘这个手背。 或者包边的地方，它就会产生一个问题，拉丝。这个拉丝这个事儿没有办法避免。针织物什么像你毛衣，魔术贴一粘就拉丝。但是为什么拉丝它又会起球？因为拉丝，然后呢你拿手再去蹭，或洗衣机再去卷，它丝就变成球状物体了。所以有些缠手带，你希望它有弹性，希望它不拉丝，拜托这不可能的。有弹性它密度一定得低一点，才能出这个弹性的效果。所以我建议你洗的时候把魔术贴的钩面和毛面粘在一起，像这样反过来，哎一粘，然后去洗。 对吧？手洗其实对于我们老手来说，真的不用凝胶手套这个东西。我是因为大家需要，我才给你出的。但是我们都用凝胶缠手带，这样的话保护特别好，只花几十秒钟时间去缠。你看每个地方你缠都可以贴合你自己的手，都是定制化的这种效果。花点时间它是值得的，让你更舒适在训练的过程中。所以我建议老手还有包括教练推荐你新手的时候，还是用凝胶缠手带。你告诉他，你花几十秒钟的时间，你缠它，这不冤枉你，更舒适。 而且有凝胶的，我建议你呢，一定把你的拳套用一段时间，把拳套打开了，让空间变大一些，你再把这凝胶缠手带或者凝胶手套给戴进去。说实话，我个人真的不用这凝胶手套，你爱用哪个用哪个，我也拦不住你。